жастар ақырындап тарай бастағанда сағат түнгі бірден асып кеткен ол да қайтуға жинала бастап еді қайрат сен асықпа өзім үйіңе дейін жеткізіп саламын деген соң жайбарақат отыра кетті шынында да ауылдың арғы бетіндегі үйіне жеті қараңғы түнде қалай жетемін деп ойлап дастарханды жинастыра бастады өзін жігіттің алдында барынша ақкөңіл пысық қылып көрсеткісі келіп тырысып жүр қайта-қайта айнаға қарап шашын жөндеп сәнденіп қояды бір-екі жігіт асыра сілтеп жіберіп тәлтіреңдеп масайып та қалған екен оларды зорға шығарып салған қайрат артынан келіп бұны құшақтай алғанда барып байқады үйде екеуінен басқа ешкім қалмапты қайрат мен қайтайын ертең сабақ ата-анам келеді дей бергені сол еді асықпашы бағанадан бері сенімен оңаша қалуды аңсап зорға шыдап отырдың деген жігіт бұның ерніне жабыса кетті өмірінде алғаш рет сүйіскен бұның демі бітіп жұмға, жұмбақ әлемге еніп бойы балқып кетті ештеңені ойлауға мұршасы болмай тек осы сәттің тез бітпегенін қалап өне бойы дірілдеп жігіттің құшағына жабысып мынадай да рахат болады екен ғой деп тәтті сезімнің құрсауында өн бойы балбырап сала берді өзіне беймәлім бірақ сондай ғажайып күй бар ақыл-ойын өшіріп тастағандай жігіттің қолдары сумаңдап қысқа көйлегін көтеріп санына тиген кезде денесі дір ете түскенмен де еш қарсылық көрсетер дәрмені болмай жігіттің ыңғайына көніп көзін тарс жұмып сүйсе берді қайрат бұны екі санынан ұстап көтеріп алған күйі көрші бөлмедегі төсекке жатқызып өзі аймалауын тоқтатпай өліп өшіп барады аңсаған есін жігіті ендігі барып қасына құлай кеткенде барып жинады құдай-ай не бүлдірдім деп бой көрсете бастаған ойын жаным сен сондай тәттісің деп қайта сүйе жөнелген жігіттің даусы бөліп өз-өзіне несі бар не бүлдіріппін өзім сүйіп қанша уақыт ең болмағанда бір жолығуды аңсап жүрген арманымдағы жігітімнің құшағында жатыр емеспін бе нағыз бақыт осы шығар мен де бақытты болуға лайықты шығармын деп қайтадан соқыр сезім құрсауына түсіп кетті міне сол бір есін алған өмірін жаңа бір тылсым күйге өндірген ессіз түннен бері де бір жарым ай өтіп кетті басында бұны барынша іздеп кездескен кезде өліп өшіп аймалауға тырысатын қайрат өзінен қашқақтай бастағандай бұрынғыдай бұнымен оңаша қалғысы келмейді түрлі сылтау айтып кездесуді жылжыта беретін болған өзіне ұнаған керемет құбылысты жан жүрегімен қалаған аңсаған қайталануын күтіп аңсағанымен де ол да емтиханға дайындалып үйінен көп шықпайтын болған өткенде қайрат оқуын бітірген соң еліміздің бас қаласына оқуға баратынын айтқаннан бері мазасы кетіп қалайда сол жаққа оқуға түсу арманы сондықтан да емтиханды ойдағыдай тапсыру үшін жанын салып оқуға ден қойған ата анасы да бұның бас қалаға барып бағын сынап келуіне қарсы емес өзінің есепшілер оқытатын оқу орнына түскісі келетінін айтқанда әкесі қуанып менің қызым өзіме тартқан көрдің бе менің жолымды қуып мен сияқты есепші болғысы келгенін құлыным-ау сол деп ерекше мақтанышпен анасына қарап масаттанып қалған анасы да барынша бұның сабаққа дайындалуына өгет жасамай үй шаруашылығынан толық босатып бар жағдайын жасауға тырысып жүр мектепте де оқу жылының аяқталуына қызу дайындалық басталып кеткен әсіресе биылғы мектеп бітіруші сыныптар күнде сабақ соңынан қалып соңғы қоңырауға дайындықты да бастап кеткен аңсаған бүгінде үнтаспасын құшақтап олардың дайындалып жатқан бөлмесіне кіре бергені сол еді жолын кес-кестеген бір топ бала бұны тоқтатып әр нені сұрап бөгей берді мойнын қанша созғанмен қайрат көрінбеді қайрат үнтаспаны сұрап еді өзі қайда жүр а ол бір мұғалімді іздеп шығып кеткен қазір келіп қалатын шығар балалармен сөйлесіп тұрған аңсаған сынып бөлмесінен шыққан қайраттың даусын естіп кіріп келді өткендегі арық ұзынша келген қызбен сүйісіп тұрған жігітін көргенде алқымына өксік тіреліп көзі бұлдырап кетті жылдамдата қастарына жетіп барып шапалақпен жігіттің бетінен салып қалды қайрат ашуланып аңсаған бұның не саған өзі не керек деді көзі шатынап сен сен қалай ғана дәтің барады сенің бұның не жылап жіберіп қалш қалш етіп өзін ұстай алмай тұр мен саған бірдеңе деп уәде беріп пе едім өзің ғой жабысып соңымнан қалмай жүрген ары қарай ештеңе тыңдағысы келмей бөлмеден атып шықты ешқандай уәде бермегені қалай сонда ал құшағын алып өліп өшкені қайда шексіз сеніп құшағына құлаған бұның сезімімен ойнағаны ма сонда осыған дейін бұған айтқанның бәрі өтірік болғаны ма қалайша не істесе болады сенгісі келмей әлі де қайрат деп соғып тұрған жүрегін баса алмай солқылдап жылап біраз отырды жүрегінің бір қылы үзіліп кеткендей кеудесі қысылып өзегін өкініш өртеп барады неге ғана құлай сені құшағына құлады екен жылап-жылап үйіне қайтқан аңсағанның сабаққа дайындалуға да құлқы болмай қалды қайратпен бірге болмаса ол оқудың не пайдасы бар тіпті өмір сүргісі келмей кеткендей ештеңеге мойны жар бермей көңілсіздік көңілін жаулап алды міне алғашқы емтихан күні де келіп жетті бес-бестен кіріп емтихан тапсырып жатқан сыныптастарына қосыла алмай жүрексізденіп кейінге қала берді өзін түрлі жайсыз сезініп үсті-басы қара терге малынып басы айналып жүрегі айнығандай өңі бозарып кетті ең соңғылармен бірге кіріп қолына билетін алып көз жүгірткені сол еді жүрегі қысып дүние шыр көбелек айналып өзін өзі ары қарай ұстай алмай сылқ етіп есінен танып жерге құлап түсті мұғалімдер мен сыныптастары бірі суға келіп бетіне бүркеп бір терезені ашып әбігерге түсіп жатыр есін жиып не болғанын түсіне алмай отырған аңсағанға жүгіре жеткен анасы өбектеп сол беті емтиханға кірмеген күйі үйіне алып қайтты әкесін де жұмыстан шақыртып көліктерімен жергілікті ауруханаға алып келді қан қысымы қатты түсіп кетіпті деген дәрігерлер анализдерін зертханаға жіберіп өзіне инелерін шаншып жатқызып қойды біраздан соң дәлізде тағатсыздана күтіп тыпыршып тұрған дәрігер дәрігер ә, дәрігер аңсағанның ата анасысыздар ма жасы небәрі 16-дағы қыздарыңыздың аяғы ауыр екенін білесіздер ме деп қабағын түйіп барлай қарады қалайша олай болуы мүмкін емес менің қызым әлі кішкентай ғой сіз бірдеңені шатастырып алдыңыз деп өңі бозарып кеткен анасы тарс еткен дауысты естіп артына жалт қарады күйеуі жүрегін ұстаған күйі тұрған бетінде жерге сұлқ құлапты таласып жүгірген дәрігерлер оны көтеріп алып кеткен жаққа жанын шүберекке түйіп жүгіре жөнелді енді басқа есікті торуылдап не болған ұғып бола алмай есі шығып тұр миын сансыз сұрақтар жеп барады манағы дәрігердің айтқаны шынымен шын ба мұның кіп-кішкентай құлыншағы аңсағанның аяғы ауыр дей ме құдай-ай бұл тіпті ақылға сыймайтын дүние ғой көз алдында жүрген томаға тұйық қызы ұлдар түгілі қыздармен де дұрыс араласпайды емес пе ес-түссіз жатқан күйеуіне алаңдап көрші бөлмедегі қызы жайлы білгісі келіп ойы сан саққа жүгіріп отыр жан сақтау бөлім дәрігер апай күйеуіңіздің қан қысымы күрт көтеріліп кеткен миына қан құйылды ма деген қауіп бар барынша қалаға жеткізген дұрыс-ау сіз қалаға апаратын көлік таба аласыз ба қасына дәрігер қосып жедел түрде қалаға жеткізейік деді енді міне жолдастарының көлігімен қалаға кетіп барады аңсағанды да өзімен бірге ала кетті онымен сөйлесердей мұршасы болмады басын тұқыртып үн-түнсіз отырған қызын оқты көзімен атып сұп-сұр болып жатқан күйеуінің қолынан ұстаған күйі бар білетін дұғаларын қайталап аллаға жалбарынуда тек қана бәрі жақсы болса екен күйеуі есін жиса екен екеулеп жүріп аңсағанның да мәселесін шешер еді-ау шынымен аяғы ауыр болса ел бетіне қалай қарайды өмірінде бұлардың ауылында мұндай масқара болмаған еді және сол масқараға ұшырап отырған өзінің жалғыз қызы екенін ойлаған кезде жанын қоярға жер таппай кетеді үш сағаттан артық жол жүріп қалаға да жетті-ау бірден күйеуін жансақтау бөліміне жатқызып біраз күтіп отырған соң дәрігерлер барлық алғашқы іс-шараларын жасаған енді тек қана аллаға сүйеніп күтуден басқа амалдың жоғын айтып бұл жерде босқа отыра бермей кешірек хабарласуларын сұраған аңсаған екеуі далаға шығып аурухана алдындағы алаңқайдағы сәкіге келіп жайғасты қызым бұл не сұмдық сен шынымен-ақ аузына сөз түспей аяғың ауыр деп сұрауға дәті бармай сен шынымен-ақ мені түсініп отырсың ба бағана дәрігерлердің болжамы шын ба сен не бүлдірдің кіммен болдың қашан әлде біреу зорлап кетті ме сені кім ол деп жылап жіберген анасына тура қарай алмай жерге қарап басын салбыратып отырған аңсағанда үн жоқ неге үндемейсің айт жаның барында мама мен деп өкіріп жылап жіберген қызын құшақтап о сормаңдай қызым-ай шынымен сорлап қалғаның ба енді қайтеміз не істейміз бүкіл елге қарабет болдық қой мынадай хабарды естіген әкең қалай жер басып жүреді айығып кете ала ма мен қалай елдің бетіне қараймын сенің күнің не болады кіммен болдың көзіне көк шыбын үймелетіп түрмеде шірітейін оны сенің жасың кәмелетке де толмаған ғой заң алдында да адам алдында да жауап берсін ол нақұрыс кім деймін деп айғалаған анасына мама ештеңені сұрамашы бәріне өзім кінәлімін кім екенін айтпаймын мені босқа қинамашы деп еңіреген аңсаған ары қарай ләммим деп тіл қатпай өңі бозарып отырып алды енді біраз қинаса қайтадан есінен танып қалатын сияқты қанша жерден ашуланып тұрсам да іштен шыққан сұр жылан емес пе қызын құшақтап жұбатып өзі де көзінен аққан жасын сүртіп ары қарай не істеу керегін ойлай бастады бұл жерде бұлай отыра берудің еш пайдасы жоғын түсініп сүйретіліп орнынан тұрған анасы жүр менің құрбымның үйіне барамыз қазір туыстарға барар бет жоқ және біздің мына тығырыққа тығылған жайымызды шешсе сол құрбым ғана шеше алар деп бұның қызын сүйрелеп жолға шықты екеуі құрбысы жанардың үйіне келгенде қас қарайып қалған еді күтпеген қонақтарды көріп таңырқап қалса да қонақжайлық танытып төрге шығарып шайларын берген соң анасы мен құрбысы екеуі аңсағанды жатқызып оңаша қалды ойламаған жерден басына түскен қияметін айтып жылап отырған құрбысына жанар иә пришла беда отворяй ворота деп орыстар бекер айтпаған екен ғой қайтесің енді жылап еңірегенмен не өнеді ең бастысы азаматтың аман болсын деп тілейік басқа мәселелер бірдеңе болып шешілер деп жұбатуға тырысты ертеңінде де одан кейінгі екі-үш күнде де аурухана есігін торуылдаумен өтті тек бесінші күні есін жиған күйеуіне кіргенде оның инсульт алып бір жағы толықтай жансызданғанын және әлі де сөйлеу қабілетінің жоғын білді сонда да аңсағанды көрген әкесінің көзі шатынап түрі бұзылып кетті ыңылдап жатқан орында селкілдеп ала жөнелген соң анасы қызын бөлмеден шығарып жіберіп дәрігерлер инелерін шаншып бәрі әбігер болып қалды аңсаған әкесінің ауыр халін көріп басына түскен ауыр қияметтің себепкері өзі екендігін ұғынып өзін-өзі іштей жеп отыр шіркін уақытты кері қайтарар күші болса ғой сол бір түн өзінің соқыр сезімге беріліп өзінің қыздық құндылығынан айырылып қалғаны үшін бармағын тістеп іштей өкінумен жүргеніне қанша болды бірақ өткенді өзгерту қолынан келмесін ұғынып шарасыздықтан жаны күйіп барады кеше жанар апай ертіп апарған дәрігерлер де оның жүктілігін растап алғашқы жүктілігі болғандықтан және тым жас екенін қанының да ерекшеліктеріне байланысты түсік тастау қауіпті екенін ескерткен анасы мен жанар апайы бұдан баланың әкесі кім екенін сұрағандарымен аңсаған ол туралы айтпауға бекінген қайраттың бұны сүймейтіндігіне тек өзін ойыншық ретінде пайдаланғанына көзі жеткен аңсаған енді оның атын да естігісі келмейді ал оны жауапқа тартқаннан бұған келер не пайда сотқа барып өздерінің онсыз да төгілген абыройларын одан бетер төккісі келмейді қайраттың бұның өзін кінәлайтынын беске біледі ал ол жерде өзін ақтап алар не амалы бар шынымен де оны ешкім зорлап апарып зорлық көрсетпеді ғой осылай шарасыздықтың құрсауында шырмалып жүргеніне де айдың жүзі болып қалды әкесі әлі ауруханада тілі күрмеліп төсек тартып жатыр анасы күндіз-түні сол кісінің жанында әкесі аңсағанды көргісі келмейтін қимылымен көрсетіп оны көрсе қан қысымы көтеріле берген соң анасы ауруханаға келмеуін өтінген сондықтан ұзақ күн жанар апайдың үйінде күнделікті үй шаруашылығына көмектесіп көңілінен шыққысы келіп өзі бірақ ешқандай тамақ ішуге құлқысы болмай көлеңкеде сүйретіліп жүрген қызға аяушылықпен қарап барынша қолдау көрсететін жанар апаймен тіл табысып кетті қазір бұрынғы толықтығының ізі де қалмаған уайыммен қоса жерікті қосылып қатты жүдеп кетті бүгін анасы үйге келіп қонатын болды құрбысымен шай ішіп отырған анасының сөздері басқа бөлмеде жүрген бұған анық естіліп тұр е жанар қайтейін қарғайын десем жалғызым қарғамайын десем жалмауызым болды ғой бұл қыз бірақ бәріне өзім кінәлімін кішкентайынан өбектеп айтқанын істеп әкесінің айтқан ақылдарын дұрыс қабылдамадым қызға қырық үйден тыю дегенді біле тұра бетімен жібердім маған әлі кішкентай болып көрінген қызымның өскенін байқамай қалыппын анасы болып бір сырласпаппын ғой оның тамағы тоқ көйлегі көк болса болды деп тәрбиелеуді кейінге қалдырыппын ғой енді міне өз қолымды өзім кесе алмай жүрмін не істерімді білмей басым қатып кетті күйеуімнің де толық айығып кетуіне көп уақыт керек сияқты ол болса қызын көрмек түгілі атын да естігісі келмейді деп егіліп отыр мен де сенімен өз ойыммен бөліссем деп едім сен сөзімді бөлмей тыңдашы өзің білесің мен жұмыс деп карьера қуып жүріп тұрмыс құрмадым қазір міне бір мекеменің білдей бір басшысымын үйім күйім ешкімнен кем емес бір басыма жетер дүние де жинап алдым бірақ сол жанталаспен жүріп өмірімнің өтіп кеткенін білмей қалыппын жасым елуден асқанда барып жалғыздықтың қиындығын сезініп жүрмін сендер келгеннен бері аңсаған осында тұрып жатқаннан бері өзімді күтіп отыратын жан барына шүкіршілік етіп үйге қайтуға асығатын болдым мені тыңдасаң аңсаған осында қала берсін сен бір жағдайын келістіріп оның сегіз бітірген куәлігін жасаттырып алуға тырыс мен әзірге өз қол астыма жұмысқа орналастырайын әйтеуір алла беріп тұр екен аман-есен босанғанша мен қамқор болайын тек баланы менің атыма шығарып беріңдер қызың жас күйеуің оны кешірер-кешірмесі белгісіз ауылға қайтып барғысы келмейтіні де анық ал алдағы өміріне кішкентай баламен өз күнін көріп кетуі қиынға соғары сөзсіз алла қаласа әлі-ақ бұл күндер де нағыз өзін қадірлейтін жанға тұрмысқа шығар сол кезде жолдан тапқан бала кедергі болары хақ ал мен ендігі жылы зейнеттік демалысқа шықсам мына қаңыраған үйде қалай өмір сүремін өмір бой үйренген жұмысынан алшақтасам күнімді қалай өткеремін аңсағанның кішкентайы маған алданыш болар еді деген жанар апайдың сөздерін естіген аңсаған демін ішіне тартып анасының жауабын тосып отыр анасы күрсініп алып жанар-ау менің келіспеске амалым бар ма бірақ аңсаған қалай қарайды екен аңсаған қалай қарайды дегенің қай сасқаның жап-жас қыз басына түскен жайды дұрыс ұқпай жүр емес пе әлі өткенде тіпті түсік жасатса қалай болады деп ойланғанда да қарсылық білдірді ме сондықтан өзің шешсеңші жап-жас қызыңның болашағын ойласаң келіскенің дұрыс қайта тығырықтан шығар жол емес пе мен өз баламдай қарай алмайды деп күмәнданбайтын шығарсың деген жанар апайдың даусы қаттырақ шығып кетті анасы ертеңінде аңсағанға жанар апайымен болған әңгімені жеткізіп қазіргі жағдайда бұл бір керемет ұсыныс екенін айтып аңсағанның келісуін талап етті аңсағанның да өзіне де бұл мәселені шешуі сияқты көрініп келіспесіне лажы қалмады жанар апай қаланың үлкен ауруханасының хирургия бөлімін басқарады жұмысын қатты сүйеді бірақ жұмыс жасап жатырмын деп өзіне көңіл бөлуін тоқтатпаған тіп-тік болып әдемі мүсінімен сыпайы ғана жымиып жүрген қалпымен өзіне қатты ұнады өз анасымен жасты болса да одан әлдеқайда жас көрінетіні көзге көрініп тұрады сондай керемет адам бұның баласын құлап сұрап тұрса несі жаман ал бұл ол балаға не бере алады әкесінің түрі анау аяғына түк тұрып кетсе де көңілінде бұған деген реніші беріш болып халары хақ бұны кешірсе де бұрынғыдай бар жағдайын жасауға тырыса қояр ма анасының қолынан не келеді өзін кінәлап бар жүрегімен Оған көмек еткісі келгенмен әкесінен аса алмасы анық және де әкесінің ауруынан кейін жанұялық табыстары да бұрынғыдай болмайды ғой ал өзі ше ең құрмаса қолында сегізінші сынып бітірді деген аттестаты жоқ жұмыс жасамаса бала түгілі өзі қалай күн көреді осындай ойлармен үнсіз басын изеп жанар апайымен бірге тұрып қалды бір айдан соң әкесі ауруханадан шығарғанмен әлі де денсаулығы дұрысталып кетпеді мүгедектерге арналған арбамен сүйретіп дәрі-дәрмегін көтеріп қызымен жылай-жылай қоштасқан анасы алдымен аллаға содан соң жанарға тапсырып ауылдарына қайтты жанар аңсағанды өз бөлімшесіне санитарка етіп жұмысқа алды апайын ұятқа қалдырмас үшін бар жан-тәнін салып жұмысқа кіріскен аңсаған өмір қиындықтарымен бетпе-бет кездесіп оларды жеңуге тырысып бағуда бәрінен отадан кейінгі орындарынан тұра алмай жатқан жандарға мейлінше көмек беруге асығып тұратын бұны қызметкерлер де аурулар да жақсы көреді әрбірінен алғыс алған сайын көңілі марқайып қалатын аңсаған белінің ауырғанына да томпиып білініп қалған ішінің өзіне кедергі жасағанына да көңіл бөлмеуге тырысады бірақ қанша өзін-өзі жігерлендіргенмен де өзі оңаша қалғанда жүрек сыздап өткеніне өкініп көз жасына ерік береді ата-анасын өзінің бейқам ата-анасын өзінің өзінің бейқам тіршілігін елестетіп өзін-өзі жұлып жеп ренжіген күндерін ойласа күлкісі келеді не деген бақытты кездер еді сол бақытын бағаламаған екен ғой осылай жүргенде аңсағанның босанар шағы да таяп қалды жұмысынан шығып айы-күні жетіп отырған қызына тек жарты күнге келіп айналып-толғанып кеткен анасы жылай-жылай қайтқан әкесінің халі әлі дұрыстала қоймапты өзінің осы күйіне ызасы келіп өміріне өкпелеп ашуланшақ шыдамсыз болып кетіпті анасын қасынан бір елі шығарғысы келмейді екен ауылдағылардың өсегі ендігі біраз толастап қалыпты бірақ әлі де беттеріне басып тіпті туған-туыспен де араласудан қалыпты әкесінің мүгедектерге төленетін жәрдемақысы дәрі-дәрмегінен аспай қалады екен мұғалімдерге жалынып жалпайып өзінің алтындарын сатып қолдарын майлап жүріп бұның сегізінші сынып бітірген аттестатын да әкеп тастады құлыным бибатима анама табыстадым алла саған жар болсын енді қателік жасап жүрме жанардың айтқанын бұлжытпай орында қайтейін қолымнан келер қайраным бар ма аман-есен жаның қалсын деп құшағына қысып жүрегі қарс айырыла күрсінген анасы шығып бара жатқан аңсаған оның осы жарты жылда бірнеше жылға қартайып қатты жүдеп кеткеніне назар аударып тағы да өзін кінәлап жылап қалды жанар апай аңсағанда қойылған мерзімінен бұрын алдын ала өздерінің ауруханаларындағы перзентханаға жатқызып дәрігерлерге тапсырып өзі де күнделікті келіп бақылап жүрді өзімен бірге жатқан әйелдер өз жанұялары балалары жайлы айтып әңгімелескен кезде өзін ыңғайсыз сезініп көбінесе үндемей отыратын бұған қасындағылар да көп тиісе бермейді ұйқыланып үн-түнсіз жатқан бұның бетіне айтпағанмен бөлмесінен шыға сала беттерін шымшылап артынан талай сөз айтып қалатындарын сезеді осылай бір жұма жатқан соң таң атты толғағы басталды қасындағы әйелдерден естігенде керемет қорқынышты толғақ бұған сондай ауыр көрінбей бәрі әсерлеп жіберген-ау деп ойлап қойып жатқан сөйтсе бұл тек бастамасы екен ғой жанын шырқыратқан толғағы керемет қатты болды бір тәулігін ұйқысыз қиналыспен өткерген бұл тек екінші тәуліктің түсі ауа ғана аман-есен босанып дүниеге торсықтай ұл бала алып келді баласының шарылдаған дауысы естіліп өз әлсіреген құлап түскен сәтіндегі сезімді енді ешқашан ұмыта алмасы анық бүкіл денесі бүкіл жан дүниесі ерекше рахатқа бөленіп денесі бір ысып бір суыған тек бұл босана салысымен кіріп келген жанар апайы сәбиді көтеріп қарап алып емірене иіскеп бұған тіпті де көңіл бөлмей көтеріп алып кеткен шақта жүрегінің жартысын біреу жұлып әкеткендей күй кешіп аласұрып қалған ана болу бақытын жаңа ғана сезініп жүрегінде маздап келе жатқан ана махаббатын түйсініп келе жатқанда біреу басына бір шелек су құйып жібергендей күй кешіп қалды дәрігерлер де тездетіп ем-домдарын жасап оны өз бөлмесіне қайтаруға тырысты сол беті не жанар апайын не жаңа туған ұлын бір көре алмай қабырғаға қарап көз жасын көлдей етіп жатқаннан басқа амалы болмады әсіресе омырауына сүт жиналып кеудесі сыздаған кезде жаны шығып кете жаздайды бірақ дәрігерлер төсін мықтап таңып алып баланы ойламауын қатаң ескерткен бір аптадай перзентханада жатып үйіне шығатын күні де жақындады жанар апайдан хабар болмаған соң сүйретіліп өзі жалғыз шығып жалдамалы машина тоқтатып үйлеріне келген жанар апайының бұны көргеніне қуанбағанынан түрінен көрініп тұрды а бұл сен ба жүр шай ішіп отырып әңгімелесейік деп салқын амандасып ас үйге беттеді үн-түнсіз артынан ілбіп келе жатқан аңсаған жан-жағына қарап ұлын іздеп келеді жабық тұрған бөлме есіктеріне телміріп келе жатқанын байқаған жанар апай алдына бір шыны шай қойып жат қатқыл дауыспен аңсаған бірден басын ашып алайық екеуміз келіскендей балаңды маған бересің мен уже бар құжаттарын рәсімдеп болып та қалдым қасына күтуші қызды алып қойдым өзім жұмыстарымды тапсырып болғанша күндіз-түні қарасып көмектеседі ал сен неғұрлым оны көрмегенің де оған бойыңды үйретпегенің де дұрыс сондықтан сен енді бұл үйде қала алмайсың деді бұған барлай қарап қалайша сонда мен қайда барамын мен сізге баланы бағуға көмектесем деп ойлап едім деп кібіртіктей берген аңсағаның сөзін бөлген жанар жылдамдатып сен туған ауылыңа қайтқың келе ме жоқ жоқ деп шошып кеткен қызға қатулана қарап ендеше мен тағы да сен үшін бәрін шешіп қойдым саған бүгін кешке алматыға кететін пойызға билет алдым қазір қолыңа хат жазып беремін сол мекенжайға барсаң сені жатақханаға орналастырады өзіңді дұрыс ұстап көңілдерінен шығып жатсаң жұмысқа тұруыңа көмегін береді ендігі өмірің өзіңе байланысты бәрін жаңадан бастап барынша дұрыс жолмен жүріп өз өміріңнің тізгінін өз қолыңа ал ал маған ренжіме мен қолымнан келгенше сенің жағдайыңды жасауға тырыстым енді сенің аңсарға ойыңды үйретпегеніңді екеумізді жайымызға қалдырғаныңды қалаймын мынау саған алғашқы кезде қажет боп қалар үнемдеп ұстап ұқсататын бол есіңде болсын енді саған көмектесетін ешкім жоқ деп алдына белі болған біраз ақша теміржол билетін тастады демек аты аңсар болды ғой деп ойланып отырған қызды қуғандай қылып үйінен шығарып жіберді солай аңсаған бұрын ешқашан болып көрмеген сол кездегі еліміздің астанасы болып саналатын өзі үшін сондай жат алып болып көрінген алматы қаласына жол тартты белгісіздік қорқыныш шарасыздық бойын жаулап алып вагон есігінен жүрексіне аттаған сәті әлі күнге көз алдында оған да міне бақандай бес жыл болып кетіпті талай қиындықты бастан кешірді әсіресе алғашқы жылдар күн көруі қиын болды өзі қолына ұстап түрінде көріп-көрмеген ұлын алыста қалған ата-анасын сағынып көзінің жасын көл қылып талай таңды көзімен атырушы еді ұйықтап кетсе-ақ шырылдап жылап өзін шақырып жатқан шақалақты көріп үсті-басы малмандай су болып оянатын жанар апайдың берген хаты арқылы жатақхана жатақханаға тұрғанымен жасы әлі кәмелетке толмаған қызды ешкім жұмысқа алғысы келмеді сол жатақхананың вахтері үлкен орыс апаның көмегімен көше сыпыратын болып жұмысқа орналасты күннің ыстығы суығы жаңбыры қарына қарамай өзіне берілген аймақты тап-тұйнақтай етіп жинап жүріп бір жылын өткізді алдына мақсат қойып медицина колледжіне оқуға түсу үшін күндіз-түні дайындалып арманына қол жеткізді қазір міне оқуын ойдағыдай аяқтап орталық ауруханаға медбике болып жұмысқа да орналасып алды әрине бәрі оңайлықпен болған жоқ бірақ бұл мойымады оқу мен кітапхана арасында жүріп бар жан-тәнін салып тырысқан соң оқуын қызыл дипломға бітірді оқытушылардың біреуі танысын айтып жақсы жұмысқа кіруіне де ықпалын тигізді осы бес жылда бұған сөз салып жүректерін ұсынған талай жігіт те болды бірақ аузы күйген үріп дегенде дегендей аңсағанның жүрегі жігіт атаулыға сенуден қалған еді үнсіз ғана міндетін тиянақты орындайтын үйіне асықпай күндіз-түні бәріне көмекке келуге дайын тұратын бұны қызметтестері де қатты құрметтейді аллаға шүкір өмірі бір арнаға ауысып бәрі оңалып келе жатқандай бірақ жүрегінің түкпіріндегі әке-шешесіне деген алаңдаушылық жанын жегідей жейді ауруханадағы қанша жанға қолын созып жандарына шипа бола білген бұл өз әкесіне бір күнде болса қызмет ете алмағанына еш көмек көрсете алмағанын ойлағанда жаны шырқырап кетеді бірақ қанша рет бәрін тастап ұятты жиып тастап ауылына барып әкесінің аяғын құшып кешірім сұрағысы келгенмен де бір ыңғайы болмады бес жылда анасымен ұзап кетсе де он-ақ рет тілдесіпті ғой үйлеріндегі телефондар да жұмыс істемей қалған оған да хабарласу қиынға соғып қанша уақыт почтаға барып тосып отырып зорға сөйлесетін әйтеуір жұмысқа тұрғалы үнемдеп жинаған біраз ақшасын анасына салып жібергені дәтке қуат кейінгі сөйлескенде әкесінің халі нашарлағанын айтқан анасына ауылға барғысы келетінін айтып еді жаным-ау мен де сені бір көруге зарымын, бірақ әкеңді білесің ғой айтқанынан қайтпайды ол сен, сенің өзің түгел, түгілі атыңды айттырмайды менің де әбден мазамды алып бітті деп жылап жіберген суыртақтап аңсар туралы білгісі кеп сұрастырып еді анасы салқын ғана жанармен араласпай кеткенін айтты Ауруханада қанша жанға қолын созып жандарына шипа бола білген бұл өз әкесіне бір күнде болса қызмет ете алмағанына еш көмек көрсете алмағанына ойлағанда жаны шырқырап кетеді бірақ қанша рет бәрін тастап ұятты жиып тастап ауылына барып әкесінің аяғын құшып кешірім сұрағысы келгенмен де бір ыңғайы болмады бес жылда анасымен ұзап кетсе он ақ рет тілдесіпті ғой аңсаған қыздың дұрыс жол таңдағанына қуаныштымыз бүгінде әдеттегі